soñé que volvía a amanecer. Soñé con otoño se Mi luz se apagaron, mi noche ha Busqué tu mirada. alejado decaer. Eh. Sentado en la playa del olvido, formé con la arena tu imagen serena, tu pelo con algas dibujé y busqué entre tus cartas amarillas. Mi te quiero, mil caricias y una flor que entre dos horas se unió. Y mis brazos vacíos se el aferrando de la intentando. así hoy he vuelto a la verdad Mis manos vacías han buscado la hierba que el sol se ha dormido. Te llamo, no escucha ya mi voz. Y busqué entre tus cartas amarillas quiero, mil caricias y una flor que entre dos horas se Y mis brazos vacíos se serán ámbar, serán la nada, intentando detener mi juventud. entre tus cartas amarillas. Me te quiero mil caricias y una flor que entre los hogares se durmió. Y mis brazos vacíos se cerrarán afelando será nada, intentando.